Hi guys welcome back to my YouTube channel I am Nandini और आज हम जाने वाले हैं औरंगाबाद केव्स औरंगाबाद केव्स बहुत ज़्यादा फेमस है टूरिज़्म के लिए औरंगाबाद में ऑब्वियसली <laughs> और मैं मेरे फ्रेंड्स के साथ में जाने वाली हूँ सो um, so, मैंने सोचा कि मैं आप लोगों को भी लेके चलूँ why not so let's go directly guys welcome back to my channel I am Nandini और आज हम आए हैं औरंगाबाद केव क्या कर दो कर दो भाई कर दो लाइक कर दो सब्सक्राइब कर दो इतना बोल रही हूँ कर दो गाइस कर दो रिक्वेस्ट प्लीज भैया वाली <laughs> उल्टा चश्मा प्लीज चांद आसमान कौन ढग काय सांगितलं की राव चांद सूरज अंधेरा हम्म रात अंधेरी रात में दिया तेरे हाथ में Jamais! अभी जाना पड़ेगा अभी इसको इसको फोटो निकाल लेंगे लेकिन as you can see situation तो हम अभी निकलने वाले हैं Thank you.